ya list ya wasanii ambao wameongoza kusikilizwa zaidi kupitia mtandao wa Boomplay Afrika ndani ya mwezi huu, na listi hii kuna wasanii wa kike, lakini pia na kuna listi ya wasanii wa kiume. Top 10 ya wasanii wa kike ambao wameongoza kusikilizwa zaidi Boomplay mwezi huu nafasi ya kumi inashikiliwa na Nandi ambaye ana zaidi ya wasikilizaji milioni 57 na laki nane, lakini nafasi ya tisa inashikiliwa na Judy K ambaye ana zaidi ya streams milioni 63.8. Nafasi ya nane inashikiliwa na Gooch ambaye ana zaidi ya streams milioni 65.4. Nafasi ya tisa inashikiliwa na Tope ya Labi ambaye ana zaidi ya streams milioni 73.2. Nafasi ya sita inashikiliwa na Ada Ehi ambaye ana zaidi ya streams milioni 76.2. Nafasi ya tano inashikiliwa na Teni ambaye ana zaidi ya streams milioni 79.1. Nafasi ya nne inashikiliwa na Ayla Starr ambaye ana zaidi ya streams milioni 86.6. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Mace Chino ambaye ana zaidi ya streams milioni 101.7. Nafasi ya pili inashikiliwa na Zuchu ambaye ana zaidi ya streams milioni 112.1. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Simi ambaye ana zaidi ya streams milioni 122.7. Kwenye listi hii ya wasanii wa kike wanaongoza kusikilizwa zaidi kupitia mtandao wa Boomplay, e, imetawaliwa na wasanii kutokea Nigeria. Tukiangalia kutokea Tanzania ni wasanii wawili tu ambao wameingia kwenye listi hii ambaye ni Nandi ambaye ameshika nafasi ya kumi na Zuchu ambaye ameshika nafasi ya pili hivyo wasanii wote nane waliobakia wote wametokea Nigeria. Top 10 ya wasanii wa kiume wanaoongoza kusikilizwa zaidi Boomplay Africa. Nafasi ya kumi inashikiliwa na Davido ambaye ana zaidi ya streams milioni 185.2. Nafasi ya tisa inashikiliwa na Diamond Platinum ambaye ana zaidi ya streams milioni 186.6. Nafasi ya nane inashikiliwa na Olamide ambaye ana zaidi ya streams milioni 199.7. Nafasi ya saba inashikiliwa na Ruga ambaye ana zaidi ya streams milioni 210.7. Nafasi ya sita inashikiliwa na Asak ambaye ana zaidi ya streams milioni 286. Nafasi ya tano inashikiliwa na Joe Boy ambaye ana zaidi ya streams milioni 298.2. Nafasi ya nne inashikiliwa na Omalay ambaye ana zaidi ya streams milioni 318.5. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Fireboy ambaye ana zaidi ya streams milioni 370.4. Nafasi ya pili inashikiliwa na Kiss Daniel ambaye ana zaidi ya streams milioni 407.1. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Burna Boy ambaye ana zaidi ya streams milioni 558. Ukiangalia kwenye listi hii ni msanii mmoja tu kutokea Tanzania ambaye ameingia kwenye listi hii ambaye ni Diamond Platinum ameshika nafasi ya tisa. Wasanii wote waliobaki tisa wametokea Nigeria. Noma kabisa. Hapa inabidi tujitathmini na tuangalie tunaweza tukafanya kitu gani ili kusudi kuupushi mziki wetu uh, tuweze kwenda mbali zaidi, kwa sababu ukiangalia hapa kwenye listi zote mbili